you it's not Snowy? Sana magbili na ako ng palaka. hanggang apat lahat pala. Oy, oy, Yara! Magtingin ka kasi dito. Hindi. Uy, ano ng ano ko yung amo ko yun. Pinsan ng amo ko, bakla. Bakla na ano na pare. O, oh, ano yung pare, hindi yung mga asawa. Oh, <laughs> diba? <laughs> eh, ano talaga sa mukha? Sa mukha ko. ang ingay ng mga kasama ko guys Parang masarap yan. No, it's not grinding. na mayroong pinag mama, kahit na hindi ka mayaman, kung afford mo yung pera dyan, di pwede ka dyan bagsak mo. Hindi lang na para, hindi lang naman yung para sa mayaman. Yes, of course, why not? Bang. Oo. Magdamang Bakit? <laughs> Pag nakasunod ako, laging tawag ng tawag nito. <laughs> Ewan ko sa kanina. Parang namimiss niya ako. Kaya nga, wag kang mag-happy-happy dyan. I-pray down, i-pray down niya ako. <laughs> I-pray niya ako. I-pray niya Yara ako, i-pray niya ako. Ay, ay, ay, ay, ay, ay! <laughs> hindi ko siya bin ini ko siya kinuha, pero ko kukunin siya. Sasama ka. Ang liit na naman. Sasama ka ka kasi ipri free ako ng niyara. Yeah. Oh, oh, your friend, tanga, maliliit. Ano ba? I-pray daw niya ako. i niya ako. Sinchay, di ba sinchay? <laughs> Joke! Ang bayan? Sis, put your hands up in the air, put your hands up, put your hands up sa ano? Yara sa Christmas tree. Halika. ako, ganun kaliit na laptop hinahanap ko. Oh, ganun kaliit na laptop hinahanap. Diba? Oo, oh, oh, ganun, maliit lang. Sana ko hanap niya. Ano? Sana oh. Oo, oh, oh, oh, ngayon mo lang nakita. Ang mga, ang tagal na natin yung ang tagal na natin nagpupunta dito. Ngayon mo lang nakita. Yes. Ayan. Ang mahal. Mahal-mahal yan. Sabihin mo, ayaw na lang natin. Ang tubig na lang. Ang mahal kaya niya, no? 130 ata. Oo. oo. May sa pag may pera tayo. Kaya nga. Ano, maliit lang. Oo. oo. Hindi pala maliit lang. Oo. oo. Hindi. Yung, yung maliit lang kasi. Oo, oh, yung maliit. Pero ayan siya kasi parang ano, darling mo parang chill. Ma-upload-upload mo na. kasi nakatry na ako, binigyan ako sa laga ko. Sabi ko panawagan. Dahil yan. <laughs> Di ba may mga paluwagan kayo? Oo. Ayan o, oh, gusto ko manicure. O, oh, tingnan mo. Tingnan mo mag-ano. Nag-off ka?